La voz dormida bajo las sombras de una colina de sangre roja, frente a los siglos, prendida en llamas, dormida bajo un árbol sin ramas. Volaron pájaros negros de acero, silbando truenos, rompiendo el cielo, disparen gritos de rabia y de amor. Es lo que canta el ruiseñor. de cada alborada dispuesta a luchar. La voz dormida vuelve a despertar. Traerá la vida de aquel mundo nuevo que entre las tormentas supimos soñar. La voz dormida, la voz dormida vuelve a despertar. desafiando la noche oscura. Contra los muros se alzaron los pueblos, silbando truenos, dinamiteros, disparen gritos de rabia y de amor. Es lo que canta el ruiseñor. Cada columna sus banderas y en cada orilla un corazón. Y temblarán las cordilleras a nuestro sol. La voz dormida resuena en las flores de cada alborada dispuesta la voz dormida vuelve a despertar. Traerá la vida de aquel mundo nuevo que entre las tormentas supimos soñar. La voz dormida, la voz dormida vuelve a despertar. suba hasta el monte, que mi voz baje al barranco, hasta que los jornaleros se apoderen. sus banderas y en cada orilla un corazón y temblarán las cordilleras a nuestro sol. La voz dormida resuena en las flores de cada alborada dispuesta a luchar. La voz dormida tormentas supimos soñar. La voz dormida, la voz dormida, vuelve a despertar.